ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ J N man YouTube channel ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸೋದೇನೆಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆ್ಯಪ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಆ್ಯಪ್ ಯಾವ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಹುಡ್ಕೋದು ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಆ್ಯಪ್ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರುವ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೊದಲು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ okay guys best dictionary app ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಆ್ಯಪ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಇದ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆನೇ ನೋಡಿ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಇದೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಏನೋ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಷ್ನರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕಡಿಮೆನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ ಹೆಲೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲೋ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಥರ ನೀವು ಯಾವುದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಥರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪದ ಬೇಕಂದರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೆ ಈ ಪದ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ ಎಸ್ ಪದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬರೆದಿರೋ ಪದಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ how to earn money in Meesho app ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟು ಹತ್ತಿರ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಣ ಮೀಶೋಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ